Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imeruhusu mabasi ya mikoa yaanze safari saa tisa usiku. LATRA imeagiza wamiliki wa mabasi wanaopenda kuanza safari muda huo wafike katika ofisi za mamlaka hiyo kuomba leseni, na masharti ni lazima madereva wasajiliwe ili kuweza kuwa na taarifa zao. Katibu mkuu wa chama cha wawakilishi wa mabasi Tanzania Toboa, Priscus Joseph alisema hayo Dar es Salaam akiwa na kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA Sumatra Salum Pazi. Katibu mkuu wa Toboa Joseph alisema wanafanya kazi kwa ushirikiano na LATRA na hawana mvutano. Anasema kuwa hatuna mvutano, tulishauri tuanze safari masaa 24, hivyo tunaomba vyombo vya serikali vyote kwa jeshi la polisi na ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI watusaidie hili kufanikisha azma hiyo, alisema Joseph na kuongeza kuwa usalama tunaouomba ni ule wa polisi wa kudhibiti wizi, ujambazi. TAMISEMI tunaomba zitoe zile huduma zinazotolewa kwenye vituo vya mabasi zitolewe masaa 24 kwa mfano, bodaboda zinazoleta abiria waruhusiwe kufika kituoni muda wowote hata usiku. Pia vyombo vya usafiri vile vya ndani ya mkoa navyo viruhusiwe kuleta abiria. Pazi alisema hivi sasa wanaendelea kuboresha kanuni za usafiri na usafirishaji na kuanzia Mei 15 hadi 19 kutakuwa na mikutano ya wadau kutoa maoni ya kuziboresha.